私たちが今回結婚をしなくて遠距離になった理由は、私たちは、夫なんかち本当に違うところにいるみたいじゃん。なんで空空間が全部違うから。確かに。今、私たちが10日ぐらいじゃん、もう。うん。一緒に。そうね、そうね。だいぶ慣れましたあでも私今まだ韓国に来た気感じではない。なんか家だから韓国じゃないみたい。 私は同じ空間にいるからまだなんか布団のこっち側でずっと寝たりとかポロロもまだ眠せもあるし最初にさチャギが帰る時にさめっちゃ急いでコーラを一口だけ飲んでいったやん帰った時にめっちゃ寂しくてこれは次チャギに会うまで捨てないって決めたの。自分の確かにこれこれ優しいな <laughs> 次の日やっぱ汚いから捨てた。 <laughs> でこの前の動画「忘れないでチャレンジ」と「空港でバイバイ」の Vlog を撮った時に、うん、いつも結構韓国の方のコメントが多いじゃん多いねだけど今回結構日本の方もインスタでもツイッターでも結構話題にしてインスタインスタで日本人が特にめっちゃスクリーンショットしてテグとかもしかして今回の動画もスクリーンショットしたい人たちのためストーリーにアップするパッと作りまーオッケーここでこうやって作ります ええ私どこえ私どこあ、をもらハぜ、ブーン <laughs> その中でも結構、なんでわざわざ遠距離しないといけないのとか、결혼하ようとかも多かったじゃん。うん、多かったね。韓国人はどんなコメント韓国人も一番多かったのが、じゃあもうなんで결혼しないんですかすごい会えますよ。김경식っこいいだ 頭も小さい方。ハペイじゃなくてこっきりだよとか。 <laughs> そんなコメントが多かったけど、うん、私たちがそこまでディテールは話さなかったもんね、んこの前の動画では。私は正直そこまで話しなかった理由は、プライバシーがもうあじゃあじゃそこまで説明しなくても、みんなが理解してくれるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそれなら今回動画でそんなそれ話しませんか次が言うてたね。私たちが 今回結婚をしなくて遠距離になった理由は、私たちは宇宙人だから。 <laughs> なんでなんでですかもう、チャギちゃんとしよう。じゃあ、私がはっきりちゃもう、そんなのちゃんと話す。うん、なんか、私たちがわざわざ言わなかったじゃん、この、うん、 <laughs> 私の考えから話しても大丈夫。うん、うん、正直もうこれはこれこと私がめちゃくちゃ話したけど、私たちが結婚しなかった理由は、私家族、親戚、もう両親、みんながクリコをちょっと賛成するじゃん。ウェルカムするし、クリコ家族も私をそんなに考えてくれるら考えて、うん、家族が外国人と付き合いますよ、理解してくれますだけじゃなくて、うん応援するし、二人のそれを理解してくれるから、私たちがもしかして結婚をしたら、息子、娘として 顔を見て両親に結婚したいです。それが話した方から延長はできたけど、来ましたということですよね。で、うん、もちろんクリコも一緒に顔を一緒4人で会って一緒にクリコと結婚したいです。それを話したら一番いいけど、今コロナ때문에できないから、とりあえず私は韓国に来て、両親に息子がクリコと結婚したいです。それ話します。クリコも両親にパクソジュンと結婚したいですって話して。う うん、これこう考えも年としてなんかそれは今が顔を見て2人で塩投げ行って話すっていうのが難しい時代だから一旦はチャギが行くっていうのはもちろんなんだけど平等にお互いの奈良を見るために今チャギは日本で働いたことがあります。住んだことがあって、文化も全部いいねって言ってくれてるけど、私もそれを知った方がいいのかなっていうのを今すごく考えていて、うんうん、私も 日本だけ見てないのに日本がいいとも言いたくないしっていうのがもし私たちが子供とかそんなのがあった時に私がフェアな目で子供にアドバイスができない私がこのままで日本がいいのって言ったら私は日本しか知らない親じゃん。それをすごく思っていてだからちょっとの時間でもいいから予円とかじゃなくて、フィゃんン住んでみたいっていうのがだから今そこで住む方法を 一生懸命探してるじゃん。うん。結論で話したら、ちょっと二人の状況、それを一回ちょっと次のステップに行きたかったかも、二人とも。そして今何よりキョロンビザが飲む時間がかかる。うん。だから、あの世界のさ遠距離恋愛カップルはこの関係で満足するかな。でも中とかはどうやってしますかこれから、これで。これで中ってみんなどうしてんだろう でもやだ、小麦みたい。もう彼氏に小麦ラボあっさここでできるカップルとしてできることはしないね。あ多分私のゲスでみんななんか、あごっじゃない。うん。でもなんで私たちはお互いに小麦かけとか、そんなわけですから。 なんか、もう12月じゃん、もう年末で。応援メッセージが多いから、クリスマス本じゃぐなとか、私も遠距離でクリスマス一人です、みたいな。ああ、なるほど。確かに、時間カップは今、そんな人めっちゃ多いと思うよ。まあ、じゃあ、そしてクリスマスだから、ライブ入るかあ、ライブで。うん、なんか私たちも一人一人だからうんなんかそんな人たちと一緒に遠距離だけどクリスマスいいねみたいな楽しくやりたい。い あ確かにそれ、それいいね。それ、みんなと一緒に飲みながら。イブと本物どっちがいいイブであじゃの方がちょっと恋人っぽいです。うん、ちょっとそんなっぽいかな。多分は時間外で、立韓カップルだじゃないけど、クリスマス時、一人で過ごす人がいると思う。もちろんいる、もちろんいるじゃん。じゃあ、えっと、 この前はさ、プリングルス持って集合やったやん、うん、ライブ。うん。なんかチキン持って集合にする。いいよ。今回はチキンとピールとかと、チメチメクリスマスチメパティだと。いい